Äh, wenn das bedingungslose Grundeinkommen äh, gut ist, dann wird es eine Resonanz in diesem Netz erzeugen. Insofern spielt das Internet eine sehr wichtige Rolle, weil die Probleme sind so komplex, die, denen wir uns stellen müssen, wo das bedingungslose Grundeinkommen eine Lösung eventuell bietet, dass wir es eigentlich nur in der Vernetzung möglichst vieler Elemente lösen können. Es ist doch jetzt immer zur Zeit modern zu erzählen, wie wie gut, äh, wie krass das Internet beiträgt und wie viel jetzt über Twitter verbreitet wurde und über Facebook jetzt eine ganze Bewegung hochgepusht wurde. Also vielleicht ist da was Wahres dran. Aber Nein, ich glaube nicht. Also in dem Fall tatsächlich nicht. Nicht so sehr. Also die Bewegung bedient sich des Internets. Ich glaube, manche. Ja. Man vernetzt sich einfach. Also sich vernetzen und dann miteinander agieren äh, dafür ist es äh, weltweit natürlich, dafür ist das Internet das Instrument. Genial, also es ist unheimlich kräftig zu sehen, was sich da tut, wie viele sich da vernetzen. Und ähm, ganz konkret, also wenn man schaut auf die Seiten ähm, Facebook bedingungsloses Grundeinkommen, da sind jetzt 53.000 Menschen, die das ernsthaft diskutieren und zwar qualitativ diskutieren. Ich glaube, das Internet ist natürlich auch so ein äh, Phänomen, was einfach, solange es denn frei ist, mehr oder weniger, und ich bin natürlich kein Internetspezialist, aber ähm, solange es also irgendwie so ist, dass man dort einfach irgendwie teilnehmen kann, ist es ein Phänomen, was sich auch von oben nicht kontrollieren lässt. Das ist eigentlich nur dadurch möglich, weil die Meinungshoheit nicht mehr bei einigen wenigen ist, sondern bei allen.